o ponto grande valore. Non mi dava Non so niente, non mi dava niente. E questo sono, quando sono quello di un pronto a fare festa non andare bene. Non può stare mai in festa. Ma Thank you. que tem um futuro grande, Sintiano. Não que virar. Mas é bom comprar isso. Vou comprar também, se siga assim, cá no Bahia. Só vou comprar isso. Assiste esses espetáculos, puro espetáculo tem no Brasil, se vou poder ouvir. Ira, muito obrigado. Obrigada, papai. Sim, Teatro Cabral. Я босс, культурня не тамарада. Paribay sa miya publiyo Ila na napagdara pensa calando da minha boca Proibir só faz sentido Paquerar de me faz a minha boca Amor, se boca si vida, si da la tu pensar ora di buona luna sopra Rappa per tu già Ci vedo qui A voz Si vola pensare Lo cari Estoy cansando, mira Un tiempo que no canta Está un poquito que no Está un poquito, no ocurre i a n o u t that, about that, about that. 고마워 la que habla que deve ser manchado, pedorqueado, culpado, ou picareta. Assim não tomas chão, assumia amor, paz, progresso. Oh, Nunca tu me fica assim, sou uma carta de dentro de mim. Oh, diga assim Su macaque centro cubetón Nombra Cuba Mucho profundo o coração familiar Óssimo barriga Fêmea minha menina Dito de cudê Contra Cuba Mucho profundo o coração familiar Óssimo barriga Fêmea não é minha Que tu bem, tu bem Oh, que tu bem, tu bem Não cobra bonito, fica assim Se matar, tu bem, tu bem Um grande aplauso para todo o Pires. Obrigado. nasci tá Esmalos de fome Eu não fui da na mesa Era do Mandela, mas meu, não Assim foi na sofrição Ethiopia, Osi Kubalika, Kenya Ninye Guinea Inao, Kutoi Kuteng Noi, por Kuteng, Nunca pode fica assim, Se não dá presente camisada de palma foi majuçado quando eu vim na frente. Não pra poder ficar assim Só tá por dentro do tempo bem gosto Não purifica assim Só matar dentro de tudo Pode no tempo bem Não purifica assim Só matar dentro de poder Na farmácia monca tá e até sacosta Na escola carteira meninas que tem também Quando não tem só suco de paz A governa está com o Luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, luga, 10 águias. Além de na Angola, tem um lugar importante. Nunca foi batiga ali, nunca chamar bebê comigo em palco. Não chama de vosso dono aqui. Manecas Costa, tudo bem? Yeah. Espera só um pouquinho, vou passar assim. A boa boca é seria, a maior parte de vocês castelo. Mas mané que encontrei começou a tocar viola. Vem toca na palma, então se vive na riba de banda. Na caixote, na caixote. Na caixote. Porque viola mais que cumprir, vai lá na camarada. E um talento nato. y merece todo que carinho y merece todo acompañamiento que está No no consejo que tem de bem na Manecas, talento precoce que tiene que es talento ser menino. No, no <laughs> Atabaldi Benelba, amigo tinha irmão, ah, e foi grandes momentos na Guiné-Bissau. Né? Obrigado pela maneira que consiste na minha vida, obrigado pela minha tudo canção que tu passei. Tu, tu leva a Guiné-Bissau, além de fronteira. Obrigado pela coragem de ser grande filho de Guiné-Bissau, não né? é preciso falar. E obrigado por ser cantor né, de excelência, e elegância de Guiné-Bissau. Obrigado, Cláudio. escolhem sons com melhores coisas, com mais hits. Ok.